cristão. Não adianta ele se levantar, não adianta não. O crente põe o joelho no chão, o crente põe o joelho no chão. Deus manda anjos em todos lados com a espada na mão. O crente põe o joelho no chão. mão, cortando todos os laços. O inimigo não resiste, não. Em disparada ele foge então. E a vitória o crente recebe pela oração. O crente põe o joelho no chão. O crente põe o joelho então. E a vitória o crente recebe Cristo que ele fugirá. O crente põe o joelho no chão, o crente põe o joelho no chão. E o anjo vem com a espada na mão, cortando todos os laços. O inimigo não resiste, não, em disparar crente põe o joelho no chão. O crente põe o joelho no chão. sun.